Conexão cabeça-calma. Mas aí a gente vai pensar, só que primeiro a gente pensa no centro. Isso é, um, isso é um vai pensar que primeiro a gente pensa no centro. A coluna, essa conexão cabeça-cauda, um quadril projetando, é mais quando a gente vai fazer isso aqui. Você vê? Né? A gente usa é, mais. É para subir o braço. Aí a gente tem que empurrar o chão. Empurrar o chão do centro para cima. A gente vai escutar. Então não tem. Pronto. Não tem esse. Eu acho que eu é Quase que deixa eu ver. O que tu está querendo dizer com isso? Não, eu sinto que para eu falar do meu subir em cima desse braço, Mas isso é o, o como o teu, a tua cintura escapular vai se organizar para ir. E é isso. Sim, é isso aí. Se é isso que tu queria dizer, é isso aí. Eu entendi isso aqui na coluna. É essa organização da